Thank mm-hmm. you. Да я же вам сказал. Ничего не знаю. я же вам сказал. Ничего не знаю. Но я же вам сказал. сказал. Ничего не знаю.